l'envers du décor, c'est toujours un grand ici. Je trouve juste cet endroit magique. Regardez-moi ça, tous ces dessins préparatoires qui ont à faire les films, vous connaissez tous. Donc là on a Peter Pan, forcément, avec les dessins préparatoires dans les clochettes. Je sais pas si vous allez tout bien voir. Et là, on a la magnifique programme mon perdition. Finir le, de faire le Art of Animation, vous savez quoi J'ai eu la super surprise de découvrir les premières de et c'est parti pour rejoindre mes copines à la tour de la terreur. Moi je suis une grosse poussarde, donc j'y vais pas. Allez, c'est parti les copines Et maintenant on part pour notre dernière attraction du jour euh, au parc Studio, le tram tour qui est là. 5 minutes. Voilà, voilà. So for the special effects set, this is a dangerous environment, so you should remain seated and keep your hands and arms inside the tram as it... Ah bah voilà, vous avez dit qu'il y aurait d'orage suffit relève dans 7 neuf. Aucun doute, c'est l'œuvre de cet abominable criminel, l'ennemi juré de l'Alliance sidérante, l'infâme empereur Zog. Son armée gros est en train de voler les générateurs ma partie préférée. Attention, spoiler Enjoy